Wir sind heute an der Osteopathie am Zentrum bei meinem Nachbar Mike Stadler. Er hat das Unternehmen gegründet und er hat mich um Finanzberatung gefragt. Mike, ich möchte nicht viel über dich erzählen. Erzähl du selber, wer du bist. Michael Stadler, wie du gesagt hast. Ähm, ich bin seit sechs Jahren in Zürich. Bin relativ gleich selbstständig geworden als Osteopath. Zuerst in der Gruppenpraxis und jetzt seit gut drei Jahren hier am Zentral mit der eigenen Praxis, mit drei Mitarbeitern. Und ja, langsam aber sicher kommt der Moment, wo ich mir auch Gedanken mache zu Vorsorge im weitesten Sinn. Ähm, in der Vergangenheit habe ich einen erheblichen Teil von den Umsätzen des Geschäfts immer wieder ins Geschäft investiert. Der Teil ist jetzt ein bisschen kleiner am werden, sodass ich mich eben auch frage oder die frage, was mache ich jetzt?